Я спросил небо, для чего оно, Почему с рассвета нового полно Не заря подскажет, лучше диком блеснем. Травок сочи гряды мило подмигнем. Следом за рассветом день приходит ночь. Вспоминаю лето, первую любовь. Я спросил у лета, для чего оно? красках разных цветов Солнце и тепло Лето улыбалось С пением птиц лесов С росами купалась В запахах цветов Не хотел, но летал Все равно ушло Лишь оставив эхо Oh, нас Рано в этот раз Или мне приснилось Полуночный час Радости тут мало Чтоб она пришла Желтизной шуршала Красилась листва Ты зачем такая? Осень я спросила осенью Осень покружила красотой маня Так когда-то было в детстве у меня У зимы не буду дознаваться я Просто позабуду, чтоб скорее ушла Так кучать не стану почему пила. Я надеюсь скоро, что придет весна. Друг